спробую ще раз. Бурдую трошки її. Може повітря запущу. Притягнули її, це вони її витягнути питались. мені саме головне, щоб акумулятори були. Найдемо. О, гусянка. А... Ну її ще й плюс можна тягнути. Звісно, я витягну. Одна одна хатка, одна хатка, чудом більш-менш ціла. І одне одне місце, де вони жили, ну я не знаю, як вони там жили. Ну, я там, виходить, у мужика пасіка була. І він там уліки держав. Так, ну, Таке поміщення, типу, типу, наші. Поміщення, типу сарайчика там. Да. Да. Поміщення, типу сарайчика, в нього там уліки були. І в них ото там карімати лежали, спальники, тобі ж вони з бджолами жили. Ну, переболів перед ну, в кінці 20-го року, чим схожим на коронавірус, трохи притупився нюх. Ну і таких ну, сильно ну, слабких запахів я не чую. А чисто такі різкі, дуже, ну, типу соляри або бензина. І от коли я підходив до погріба, в якому вони жили, ну, сказати, що мені нос пробило, ну то нічого не сказати. А люди, в яких більш чутливі, вони більш чутливі, то вони навіть не змогли до того, до того погреба підійти.